Пациенты часто интересуются, как выглядит канал и как происходит его чистка и пломбирование. На продольном срезе премоляра мы решили продемонстрировать вам некоторые этапы лечения. Такая манипуляция необходима, когда кариес разрушил зуб до нерва и возник пульпит или периодонтит.

Следите и ухаживайте за зубами, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку.